Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Dando seguimiento a la serie de videos sobre Darktable, hoy nos toca entrar al cuarto oscuro. Vamos. Entonces con el Darktable abierto, selecciono una foto y puedo dar doble clic en la foto o clickear en cuarto oscuro Então voy a arrugar com essa foto e durante todo o processo como se eu estivesse editando la según me flujo, não então vocês não vou abordar todos os módulos de maneira super profunda. Para isso eu recomendo el aí um manual de Darktable, então eu vou deixar o link para quem quiser se download. Acá mais que nada vou abordar os módulos que suelo usar para editar uma foto. Um, né? para quem está chegando agora, vou deixar cá uma tarjeta para que veja o primeiro vídeo sobre mesa de luz. Assim que vamos. É, o quarto escuro está dividido em em cinco em cinco grupos básicos assim né? em cinco grupos né então tem o grupo básico de ajustes básicos o grupo tono o grupo de color e o grupo de correção e o grupo de efeitos abaixo temos o carrete que eu he é importado Acá tenemos informaciones básicas de la foto, el ISO, velocidad, diafragma, el lente que estaba usando. Um, vale. Entonces, esa foto está cruda, salida de la cámara. ¿sí? Acá tiene el histograma, entonces acá hay una información muy importante, Entonces es el mismo histograma que tiene en la cámara cuando tú haces foto, entonces el histograma yo puedo seleccionar por colores, yo puedo dejar por ejemplo solo el azul o azul verde, rojo, etcétera. Entonces acá Para quem não está muito familiarizado, o histograma indica a exposição da foto, não? Então, se um histograma que tende a estar muito acá, à esquerda, tá muito, a foto quer dizer que a foto está muito subexposta, né? muito à, direita, está muito está super exposta. Então, uma foto ideal, não? seria um histograma que tem esse equilíbrio central. assim. Eu, por exemplo, suelo tomar fotos um pouco mais subexpostas. então Entonces, tanto que o gráfico vá tendendo para a esquerda. ¿no? Pero ojo, não é uma regra, ¿no? O sea, eu posso editar minha foto e lograr ela bem subexposta, depende de lo que quieran. Pero as fotos clássicas ideais. Tendria que ter uma curva tendendo ao centro, assim, equilibrada, né? Então, o histograma ele nos vai acompanhar por toda a edição, seja, através desse histograma eu vou ver para onde está pendendo minha foto. Antes de começar, eu queria dizer cá ensinar essa função que é instantânea. Então, antes de começar a editar a foto, eu crio uma instantânea. Então, essa instantânea ela vai permitir que eu sempre compare ele, antes e depois o início de minha foto. Né? Então, depois que eu edito todo, eu posso ver como era minha foto ao início e ver se me gusta ou se eu lá empeorei. Né? Por vezes editamos e lá cagamos. Né? Então, eu sempre la crio e, e vou vendo. Vale, então já criei a instantânea. Encorto acá para que vean melhor a foto. Acá abaixo eu tenho algumas informações como, por exemplo se eu clico nesse ese cuadradito acá, eu posso ver que zonas estão subexpostas ou superexpostas. Então, por exemplo, acá eu tenho muito color azul, ¿no? Esse, o color azul indica as zonas que estão subexpostas, ou seja, muito escuras, ¿no? Ojo sempre recordando segundo o ideal, Porque a mim me gusta, por exemplo, mais escuro, o que seja Então, eu posso começar cá em exposição e arreglar isso. Vou e subir, a superexponer para ver se aparece zonas Yeah. então por exemplo zonas super expostas em uma foto com essa função vai aparecer, empieza a aparecer color rojo. então essa função nos, nos, nos dá una, una guía. ¿sí? ¿no? se eu quero lograr uma foto mais ideal. Então, mira como meu histograma já vai cambiando, né? De como estava. Vês? Então, a função exposição está totalmente relacionada ao histograma. Se tu sacas fotos, saca fotos e não mira o histograma em tu câmera, eu, eu recomendo assim te, te ajudar muito, Principalmente se às vezes tu não no ver a foto. se tu mira a foto por el histograma, tu ves si está bem exposto ou não e puedes hacer a foto de novo. Vou selecionar. Outra função aqui é control, control F. Então, com control Maiúscula F yo veo as zonas de enfoque zonas que estão mais enfocadas em fotos. Né? Então, se por exemplo, o gato, quer é dizer, o sujeito não está enfocado nessa foto. Eita, essa foto rápida, não me acordo. Então, enfocou mais por acá, né? talvez por meu diafragma 8 e eu estava muito cerca, que seja. Então, acá estamos em grupo básico, né? Então hoje eu vou só falar do grupo básico e algumas funções que suelo usar acá, ¿no? Então primeiro primero dar um pouco de contraste, diminuir um pouco o brilho. Ou seja, minha ideia é nessa foto, eu quisiera lograr o gato quase uma silhueta assim, e ressaltar as luzes de, de las columnas acá. eu vou voy a trabalhar ela em um tom bem escuro assim. E a saturação, a saturação acá eu não vou mover. E aí les digo porque, Porque quando eu movo a saturação acá em grupo básico, y va a saturar toda la foto igual así. Vale. Entonces está saturando el color del gato, el color de los pilares, el color del fondo, del verde acá, de las plantas, todo. Entonces yo prefiero mover la, saturación en el grupo de color ¿Ya? Después eu venho acá a sombras e luzes, onde eu posso levantar um pouco as sombras, dar uma clareada. Acá eu tenho a função de recortar, caso eu queira enquadrar um pouquinho minha foto. O ideal é sempre sacar a foto mais lista possível desde a cámara. ¿no? Entonces acá por exemplo, me gostaria bajar un um pouquinho mais o Entonces Então, la função recortar eu tenho acá as guias, ¿no? Então, eu posso selecionar a la que quiera por exemplo. Acá eu tenho a guia de proporção áurea. em guias dicionários eu posso agregar lá a espiral, né? Hum. Todas, yeah. assim por exemplo. E posso invertir, por exemplo, a espiral, a espiral em ambos. Ou vertical. Então, por exemplo, eu posso componer essa foto aqui segundo essa espiral, assim. O que seja, né? Um, regia, perspectiva. E vamos deixar na mais famosa regra dos terços, Então né? Então, bico me sujeito cerca desse ponto e obtenho uma composição um pouco harmônica, assim. corto La orientación, caso yo quiera rotacionar mi foto. El balance de blanco, pues puedo mover la temperatura. En mi caso, está bien así como, está. Vale, si son del grupo básico, esos son los módulos que uso, Ahora, una, una cosa de los módulos. Acá tenemos... Um, se eu clico acá em essa opção, eu posso criar módulos novos, duplicar esse módulo com ajustes já estabelecidos. Né? Então, um módulo novo. Então, por exemplo, em exposição eu entro e acá abaixo eu tenho mais opções de como de dibujar mascarillas. assim. Então, por exemplo, eu posso tração na máscara. Deixa eu tração na máscara cá, Por exemplo, exposição. Então, eu posso, com o clique do mouse esquerdo, com o direito, eu encerro essa máscara. Então, eu hago a exposição só para essa máscara de borrada, né? vez Estoy estorbando acá, pero para que vean, Y de ahí yo puedo, por ejemplo, yo puedo crear otro módulo de exposición ni el gato, que sé yo. e y subexponerlo. Es un ejemplo, yo no haría eso en esa foto, pero hay fotos que tú puedes hacer eso. Principalmente si hay muchos contrastes. Yo he hecho eso en fotos de teatro, por ejemplo, donde había mucho contraste y el momento no he sacado la foto como fue posible. Y eso, por ejemplo, he hecho varias máscaras tu expõe uma melhor que a outra, a outra que estava explotada, super exposta e etc. Vale, então depois eu criar quantas máscaras eu quiser. e fazer isso com outros módulos, com contraste, com brilho, etc. No meu caso, eu não quero, na realidade. Só estava dando exemplo. Então, eu apago a essa função e já. Posso cambiar acá os módulos. Se eu clico com ele direito acá, ele abre essa forma onde eu trabalho com uma linha, né? E ele vai cambiando conforme a linha. É um pouco mais sutil assim. Aí depende de cada um. Eu também posso mover por acá, assim. Yo puedo arrastrar ese histograma para la derecha, por ejemplo. Y ya, mira, equilibré mi histograma, por ejemplo. A mí particularmente no me gusta mover por acá. Con doble clic le regresa a la posición original. Vale, entonces... Esos son los ajustes básicos que yo costumo usar esse grupo, algumas funções adicionais no próximo vídeo entramos, vamos entrar em grupo tono e grupo de color. Vale. Hasta a próxima. tchau